Всем привет, это Action Places. И вы думаете, почему здесь так пусто, почему здесь ничего нет. Но мы переезжаем. И Потому я вам в этом видео покажу, как переезжать с вашим хомяком, потому что хомяк это не, это не эм, так, как игрушка. И потому я вам это покажу. Но сейчас идем вниз до Ханы. Вот, мама. Первое, что нужно иметь, это переноска. Это переноска. Давайте я поставила ей рядной бумаги. Вот здесь она в этом любит спать, рыть. Это немного много. Но вот это нужно. Первое, что делаешь, это берешь хомяка. Это, это по-моему, понятно. Можно э, домиком, можно без, это как хомяк захочет, но ставить его в такой вот переноску. Я поставлю за домиком, потому что мой хомяк очень-очень не может без, без своего домика не, не стресс, если нет домика. Поэтому берем с домика. Это не всегда очень хорошо закрыться. Аккуратно. Осторожно, это нужно делать. никогда не ставить в коробку. Это не нужно запаковывать, это... Если вот это стоят, это, если это, что, что, что, если вот это, на остается такое, то просто можно вынять здесь некоторые. Oh my god. Окей, это не самое хорошее. Окей, я не очень уверена э, в Могу делать это. Так, эм, все. Надеюсь, это лучше. Ну вот. Эм, была... А, не запаковывать это в коробку, потому что это может быть что, короб... что коробка, она как-то э, зак закрытая, и потому хомяк не может э, хорошо дыхать и... Ну, И вот э, клетка, если она... Это как, как клетка хомы, тогда просто берешь э, клетку просто ставить в коробку, но без хомяка. Хомяка просто как держать клетку можно в коробку и поставить. Если у вас э, стеклянный террариум или что-то другое, то это можно, если это можно поставить в коробку, тогда э, нужно быть эти, этим э, осторожно, чтобы оно не разбилось, потому что тогда хомяк не сможет пойти, в клетку, и это будет стресс. Э, вот это. Да. Ставишь? Ну, да, номер два. Ты приехал, и что первым нужно делать? Первым, самым-самым первым, это распаковать клетку, куда-то ее поставить. Если можно, там, забрать наполнитель, песок, воду, чтобы она не разлилась или что-то не сталось. Так что Эм, так что туда нужно насыпать и поставить обратно, что вымно, что вы выняли, и тогда сразу же мяк идет обратно в клетку. И тоже быть, и тоже э, важно, чтобы хомяк переехал за тобой. Так что не делайте как я перевожу их, я перевожу, я пере... Я перевожу хомяка, и тогда еще неделя, и только тогда я сама перевожу, потому что каждый день нужно воду, нужно еду и так далее. И потому это очень эм, важно, чтобы ты и хомяк были разными. Это было сегодняшнее видео. Поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.